बसमिल अल्लाम दोस्तों welcome to S H P tech P के दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको Android A D B interface के ड्राइवर इंस्टॉल करने का तरीकाकार बताऊंगा आपने माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाना है डिवाइस मैनेजर में जाना है आप चेक कर सकते हैं कि ए डी बी इंटरफेस के ड्राइवर अपडेट नहीं हैं तो यहाँ से अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है ब्राउज माई कंप्यूटर करना है और वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसमें आपके ड्राइवर पड़े हुए हैं आप चेक कर सकते हैं download compress A D B U S B driver मैंने वो फोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे मैं नीचे जो ऑप्शन है लेट मी पिक इस पर क्लिक करूँगा शो आल डिवाइस नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा इसके बाद हैव डिस्क पे क्लिक करना है और यहाँ से दोबारा वो ड्राइवर सेलेक्ट करने हैं उसी फ़ोल्डर में आप देख सकते हैं यू ड्राइवर वाला फ़ोल्डर है इसमें Android underscore win U ये सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है जब आप ओके पर क्लिक करेंगे जो फर्स्ट पर आएंगे Android A D B interface वो आपने सेलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर मैंने अभी सेलेक्ट किया है इसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है नेक्स्ट पे करने के बाद आपने यस पे क्लिक करना है यहाँ पे आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपके ड्राइवर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे पाँच दस सेकेंड में पंद्रह सेकेंड में आपके ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं जो दोस्त फर्स्ट टाइम है चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबा दें आप देख सकते हैं दोस्तों के विंडो ने A D B Android A D B interface के ड्राइवर अपडेट सक्सेसफुली अपडेट कर दिए हैं आप चेक कर सकते हैं डिवाइस मैनेजर में भी ए Android A D B interface driver का link driver download link description में मौजूद है वहाँ से आप डाउनलोड कर लें शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहता हूँ अल्लाह हाफिज़ असलकम